мезгил мезгили менен ай күндү жарым жартылай же толугу менен жаап турат бул кубулуш күндүн тутулуусу деп аталат күндүн тутулуусу ай жаңырганда гана болот айдын тутулуусу ай жердин көлөкөсү аркылуу өткөндө болот толук тутулганда ай асманда көрүнөт анын жарыгы демейдегиден байкаарлык алсыз болуп кочкул кызылга айланат календардык жылдын ичинде экиден бешке чейин күн жана үчкө чейин ай тутулуулары болот